Saluton bonan tagon al vi ciui. Jen de nove mi, kiel ciam. Kai do, hodiau mi ne havas ion specialan por diri. Do, mi diros nenion. Mi lasos uh, nun la spazon al uh, nova leziono au parto della malformo curso kai ni revenos poste. Saluton kai bonvenon alla nova parto de nia malfulmo curso pri adpositiei grammaticoi. Hiera oni vidis la unuan donazon de la teorio fare de Lucien Tenier qui unumigas citiu teorio struttura sintaxo. Hodie oni vidus oni vidos la duan donazon, kai la duan donazon estas la valento teorio. Rigardu citie exemplo cent dec quin cae cent dec ses, gi estas exacte la sama, lau signife, cae tio estas exemplo por la verbo doni en esperanto. En la latina estas aulus librum caio dat, dum en la germana estas Alfred, der Alfred, das Buch dem Karl gibt. Kai mi legis tiel por simpligi la comprenon al vi. Kion gi signifas? La valento teorio estas teorio lau kiu vi iras crom la insulo de transivi, transitivezzo. La concepto pri transitivezzo estas malbone formita. Do, ni vidu detale kiel gi funccias. Atendu momenton. Ni vidu la exemplon explicite Alfredo donas la librum al Carlo La Valento de Doni esta street char en la signifo en la semantico de la verbo doni iam estas implice la donanto la donato quo estas la ajo kai la ricevanto do alfredo estas la donanto la unua actanto la libron estas la ajon kiun alfredo donas kai carlo estas la ricevanto vidu valento la concepto privalento venas de chemio. Exemple, hidrogeno havas valenton 1. Do, por iri cun oxigeno, kies valento estas 2, besonatas 2 atomoi de hidrogeno. la grandiosa idea de Lucien Tenier estas transporti metafore la structuro de chemio al lingvo, alla lingvo structuro. Do verboi povas havi diversa in Ni indico la valoron de la valento per val la variablo kai la valoro povas esti nulo 1 2 3 qua ordinare oni povas ankaŭ argumenti por kvin sed ni ne vidos tion en ĉi tiu kurso suficias la caso de 3 do vi povas diri bone yes, do ni estas tute komprenebla afero Sed quia maniera mi povas distingi kio estas ene de la verbo, de la semantico de la verbo, cae kio estas extera afero? Do, vi devas imagi, vi devas consideri lingvon quasa o gi estus teatrajo. Do, lingvo esas teatro. La lingvo en la uso La lingua uso estas teatrajo. Do frazo estas momento dum la teatrajo. Kai Alfredo la libron kai Carlo estas actantoi. Kion gi signifas? actantoi estas homoi qui ludas rolon en la teatrajo do metafore actantoi estas elementoi type estas o elementoi do estas substantivoi o elementoi substantivoi Kiwi ludas rolon en la teatrajo de la lingvo au de la fraso en citiu caso. Kelk foie la actanto necestas tio ne signifas che la verbo changas sian valenton. Simple, la fero restas cascita cachita. Mi donas al vi alian exemplum pri la verbo consideri. Se vi pensas pri transiti transi transitivezzo kai ne transitivezzo mi ec ne povas diri tion vorton bone consideri oni diras consideri es transitiva kio gi signifas nenion do rigardo fraso Rigardo la sequan fraso. Mi consideras lin kiel amicon. Se gi estus duvalenta, doni diru, transitiva vi devintus havi nur mi consideras lin. Sed se vi diras la frason mi consideras lin, la al parolato diras kai do mancas io. Giuste. Mancas exacte la trier valentor. dono salvia alian lastan exemplon. La verbon logi. Logi estas netransitiva. transitiva. estas la valento de logi? Mi logias Netransitiva, transitiva, do, tio consideri esas tricio, ne? Mi logias. Mi diras nur mi logias. Bone? Bone? tio signifas che vi havas domon, cio ne, au apartamenton, bonege. Sed vi logias kie? La locon en kiu vi logias do ni diro ali forme en la semantico della verbo logi c'estas la loco ali case tutte ne funzias ni logias en amsterdamo exemple. Tio signifas che logi estas duvalenta verbo. Vidu. Per citiu structuro, per citiu valento teorio, fin fine vi povos compreni kiel funccias la suffixo. Mm. Kiel funccias la suffixo ig. Pardonu. Odiau l'accusativoi svarmas hazarde tra l'aero. Bone, mi pensis che estas multe por odiau. Rigardu iomete la blancan tabulon. No, dancum pro vi attento, cae ciel ciam. Duo namasteon al viciui, cae gis morgau.